assalomu alaykum kanalimiz obunachilari uyingizni siz xohlagan uslubda ta'mir qilish xizmatlarini tavsiya qilamiz biz bilan bog'lanish uchun ekraningizdagi manzillarga murojaat qiling